شما دوستان جان اینجا چنان کریزی گروپ پا همچنان اسم من یوکی و یاشا ها guys قرار امروز reaction ی داشته باشیم برای تیزر یک دقیقه و پنجه و چهار ثانیه که از فیلم ویکرام ودا آمده ببخشید یکم من بازم زبان شدم این فیلم جنوب هندی بود سال 2015 منتشر شده ولی اینا اینا یعنی کلا بالیوودیا منظورمه اومدن بازسازیش کردن و دو تا از بزرگان بالیوود اومدن و جای اون بازیگرای جنوب هندی نقش ایفا کردن هرتیک روشن و سیف علی خان هرتیک روشن که همتون میشناسیم و آخرین فیلمش فیلم وار بود اگر اشتباه نکنم و جدیدنم که داره روی کریش چار چیز میکنم داره کار میکنه سیف علی خانم که بانچی بابی دو رو بازی کرد فیلم قبلیش و قبلتر از اون هم جان جوانی من دو بود نه دو نداشت گرم جان جوانی من بود خیلی قشنگ بودن جفت فیلم ها من کلا اکرام رو دیدم حالا آخرش رو درست تلفظ نمی کنم گیر ندیم بازیگر زن این فیلم هم رادیکا آپتریه یعنی گفتم بهتون بگم همش یعنی این زن ستیزانه و اینا نباشه خب تا الان که اومده یعنی یک ساعت پیش 58 دقیقه پیش من اینو زدم 311 هزار تا لایک داشته و یک میلیون و 900 هزار تا بازدید داشته و از کانال T-Series میخوایم reaction بریم با 22 223 میلیون subscriber. تا الانم نزدیک 35 K زیر این ویدیو کامنت هست خب بی معطلی بریم یه فاصله 20 ثانیه بگیریم بیایم که شما معطل نباشین و ما این بازدیده رو بزنانیم خب داره مشکل پیش نیاد Let's گو برگشتیم آماده همه چی بدون این شرف اضافی بزنیم میگیره بزرگ کنیم امیدواریم مشکل پیش نیاد چون الان اینترنت قطعه بریم एक कहानी सुनाए सर सबर और ध्यान दोनों से सुनिएगा इस बार सिर्फ मजा ही नहीं ताजुब भी होगा अच्छे और बुरे में चुनना तो बड़ा आसान होता है सर लेकिन ई कहानी में तो दोनों बुरे हैं هم تموم شد دیگه این تبلیغاتشه این اسکری گردن رو قصد کنم بیدم بابا چی من دیدم تمازشه آقا من چند تا چیز رو بگم یک چرا تیک روشن شبیه پوشبا درست کردی؟ خیلی شبیه هم بودن لازم چیزی ظاهری دو اینکه داستان فرق نکرده و اگر یکم هندتون خوب بود یک تو یکی از دستبتاش یعنی آخر نزدیک آخرش گفتش که تو این داستان جفتمون بدیم یعنی و برین دیگه تا تش این چی میره ببین مثل کبیر سینگ دیگه حالا نمیخوام ما رو بریزم تو باستان منظورم از راست بازسازیه که دو تا از بزرگا بیان یه همچین فیلمی رو بازسازی کنن و واو من که فقط منتظر ببینم اون ارتیک که اون چیزی رو نشان میده چی میره یه واو امیدوارم این بازار از ساکتی در بیاره خ... نداد نداد چی داد آفرین آفرین به سیف علی خان باید انتقامش که نه نه گفت بده بزنیم <laughs> خب guys مرسی که تا اینجا باهامون همراه بودین لایک کامنت subscribe الاسکه یادتون نره اول از اینکه سلامت باشین دومون از اینکه روز خوبی داشته باشین سمون از اینکه دوستون دارم خیلی زیاد تمام آدرس فضای مجازی توی description هست ده ثانیه آخر ویدیو هم که ویدیو پیشنهادی براتون میاد و الان من تعجبم یادتون نره 5 تا از فیرس پخشمون توش هست و همین سوالی داشتیم موزیک ویدیویی خواستین تریلر فیلم خواستین یا نرم افزاری خواستین یا انیمیشنی خواستین که مثلا ما هم reaction بریم یا پیشنهاد بدیم به همون بگین تا ما این کار رو انجام بدیم ما به سلایق شما احترام میذاریم مرسی که تا اینجا با من راه بودین شاد باشین شادی رو انتقال بدیم و خدا نگهدار لا لا لا لا لا لا لا.